Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa di like, comment, and share. Thank you guys. Hai guys, jadi hari ini aku mau ngeprank adik aku Jadi aku kepotong, jadi ini aku lagi masang itunya ya Ini banget ya Dan pakai make up sekarang kita pakai lipstick yang yang kayak gini jadi kayak merah kayak ya, merah aku asli aku mau ke bawah dulu ya guys janganlah tempat kaki nih kita mau kasih di lah jangan ke bawah ini udah guys tuh kayak gini nih ini nih kapas ya aku kasih si yang ini yang fitnih jadi nanti pura-puranya aku lagi motong lagi motong apa ya lagi motong sayur gitu jadi sekarang lanjutin ini dulu ya nih Menurut kalian ini kelihatan gak kalau ini suka pas? aja ke bawah kita langsung aja ke bawah jadi ya, aku nanti pura-pura disuruh sama bunda aku motong motong buah eh, matang sayur gitu ya oke guys tangannya aku sembunyiin ih Kok berdarah tangan Doni, Dek? Au. Au. Dek, tolongin, Dek. Ambil tisu, Kak. Tisu, Kak. Ayo, Dek. Au. Hmm. Aduh, lihat tangan Doni tuh. Au. Tisu, tisu, tisu. Au. Sini. Sini, sini tahunnya Ih banyak darahnya tuh tuh oh. tuh lihat nih banyak kali banyak kali ayo dek bantuin banyak Aku pedih. Liatin. Pedih. Au. Iya, dia gak kasihan. Darahnya. Guys, dia nangis guys. Oke okay, guys, dia nangis. Jadi prank yang ini berhasil, kemarin gagal. Yes, berhasil guys. Ini kayak dagingnya keluar gitu. Kayak dagingnya. dia nangis guys. Yaudah. Jadi uh, aku bersihin dulu ya darahnya. Ya, kalau diam aku kasih tahu kalian. Bye.